a küçüktür b küçüktür 0, c eşittir 3a eksi b bölü a olduğuna göre c için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bize iki tane denklem vermiş, e, daha doğrusu ifade vermiş. Birinde a ve b negatif sayılar olduğunu, ikincisinde de a ve b'ye bağımlı olarak c'nin ifadesini söylemiş ve diyor ki c hangisidir? Ya 1 ile 2 arasında, ya 2 ile 3 arasında, ya 3 ile 4, ya 4 ile 5, ya 5 ile 6 arasında. Şimdi burada sonucun hangi değişkene bağlı olduğuna dikkat ederek soruyu çözeceğiz. Şıklarda A ile B ile ilgili bir şey yok. Öyleyse şu taktiği kullanabiliriz. A ve B'yi onun bize verdiği koşulda kullanarak özgür bir şekilde sonuca ulaşabiliriz. Kolay olsun diye B'ye eksi 1, A'ya eksi 2 diyebiliriz. Eksi 1 sıfırdan küçük, eksi 2 eksi 1'den küçük. Getirip yerine yazalım. C eşittir 3 çarpı eksi 2 eksi 6, eksi eksi 1 bölü eksi 2. Bu da eksi 5 bölü eksi 2. Eksinin eksiye bölümü artı. Artı 5 bölü 2 yani artı 2,5. Bu da hangi aralıkta? 2 ile 3 aralığında. Şunu düşünebiliriz. Eğer sayılar değişseydi yine 2-3 arasında mı olacaktı? Bunu kendiniz de test edebilirsiniz. Şu koşulu sağladığı takdirde herhangi bir sayıyı verdiğinizde 2 ile 3 arasında yine sonuç alınır. Bazen 2,6 bazen 2,4 olabilir ama yine bu aralıkta sonuca ulaşıyoruz.